En la península coreana existe una demarcación militar que dividió en dos partes el país. Por esta alambrada rumbrada que no es una frontera ni el límite regional, Corea se ve obligada a sufrir tragedia de división nacional durante mucho más de medio siglo. en agosto de 1945, cuando estaba concluyéndose por victoria de las fuerzas antifascistas la Segunda Guerra Mundial que causó a los seres humanos indecibles calamidades. Stalin recibió un telegrama por parte de Truman las fuerzas del Gran Imperio en y el cuartel general estacionadas en la región coreana, al sur del paralelo 38 latitud norte, rendirán armas al comandante general del ejército terrestre de Estados Unidos en el Pacífico. La mención del paralelo 38 en el problema coreano fue aparecida por primera vez. Entonces, ¿esta demarcación cómo surgió? ¿Cuándo? ¿En qué lugar? ¿Y por quién? El jefe del Estado Mayor General del Ejército Soviético proclamó que la Unión Soviética avanzara a Corea inmediatamente después de declarar la guerra contra Japón. Pero Estados Unidos, que tenía ambición de agredir a Corea, ya estuvo en un estado de haber dado la orden a MacArthur, comandante del ejército del Extremo Oriente, ocupar lo más pronto posible a Corea, el 9 de agosto de 1945. Tras declarar la guerra a Japón, el ejército soviético avanzó a Corea junto con el Ejército Revolucionario Popular de Corea que marchaba hacia su patria. Gracias a las enérgicas actividades del Ejército Revolucionario Popular de Corea y resistencias del pueblo coreano en el interior del país, el avance del ejército soviético fue realizado con más rapidez que había previsto Estados Unidos la Casa Blanca quedó perpleja y llegó a conspirar un complot para detener el avance de las tropas soviéticas al sur. Para cumplir esta conspiración, el 10 de agosto de 1945 se dictó una orden urgente de trazar el límite con las tropas soviéticas a dos oficiales del Estado Mayor Conjunto del Ejército Norteamericano que estaban de guardia al recibir la orden de la Casa Blanca. Yo y Charles Ponestill, igual grado con el mío, discutimos por dónde fijar límite entre ambos ejércitos norteamericanos y soviéticos. En este trabajo considerábamos primero colocar Seúl en el recinto del poder del ejército norteamericano y aún realizándolo no se produjera la oposición de la Unión Soviética. Por eso decidimos trazar una línea allí un poco arriba de Seúl, pero nos faltaba tiempo para buscar un lugar adecuado. Saltaba a una vista pista ligera el paralelo 38. Entonces decidí hacerlo sin ningún cálculo merecido diciendo, caramba, no sé yo mismo, y coloqué una regla y a lo largo de esta tracé de una vez una larga línea recta con el lápiz por esta demarcación militar surgida por el antojo de los yanquis. En Corea, innumerables aldeas, 12 ríos, 284 caminos y 6 ferrocarriles quedaron divididos en dos. ¿Qué intención tiene Estados Unidos en ocupar la línea 38? Sinan Minbo, del 21 de agosto de 1983, dijo, la demarcación militar 38 se ha trazado por Estados Unidos con objeto político únicamente para su propio interés. Los países aliados lo aprobaron creyendo por cosas de objeto militar provisional, pero para nuestra nación se ha hecho una decisión de haber sembrado semillas de dolor que causó tragedia de división nacional en un documento referente a la estrategia del extremo oriente de Estados Unidos queda escrita la reunificación y la independencia de Corea se hace un gran peligro para el interés general de Estados Unidos por lo cual nunca deben permitirlas. También el límite de ocupación militar debe ser ampliado a toda Corea. Al cabo de cinco años de división, el imperialismo yankee provocó la guerra en Corea. La actual demarcación militar es un límite militar fijado por el acuerdo de ambas partes, la República Popular Democrática de Corea y Estados Unidos. En la parte sureña de esta demarcación se halla una gran raya de hormigón construida por los títeres surcoreanos. Durante más de 60 años, tras el cese del fuego, la República Popular Democrática de Corea se amenaza por el peligro de ser agredida por parte de Estados Unidos en un estado inestable no de guerra ni de paz. La demarcación militar única en este globo es un caduco objeto dado de baja que debe ser abolido sin demora de tiempo.